Paso 2. Extraiga los archivos y ejecuta el programa. Paso 3. Seleccione el modelo y el puerto de la impresora. Paso 4. Ya seleccionada la impresora, hacemos clic en este botón. Aparece esta ventana, donde elegimos la opción que se muestra en el vídeo. Luego rellenamos los recuadros que aparecen, y oprimimos este botón. E inmediatamente, nos saldrá un mensaje y aceptamos. Paso quinto. Ahora, volvemos a llenar los recuadros, y oprimimos este botón. Y nuevamente nos saldrá este mensaje y aceptamos. Paso sexto. Con este mensaje me apagas y en unos segundos me vuelves a encender. Ahora voy a imprimir una hoja de prueba. Felicidades, ya quede lista para imprimir.